Hallo, ich bin alle effizienten Ich bin als Automobilfachmann FZ hier bei Mosendorf Garage Emil Frey. Was man in diesem Lehrberuf macht, ist so Autoservice machen, Rad wechseln, Pneuwechsel, so ein bisschen alles, was ja, mit dem Auto zu tun hat. Halt. Ja. Ich bin der Marco Wittmer, und ich mache äh, die Lehre als Automobilfachmann in Remifrei Mossendorf. In dem Lehrberuf ist es schön, dass es sehr abwechslungsreich ist. Also, man lernt alles über das Auto. Ja, die verschiedenen Bauteile, es ist schon sehr abwechslungsreich. Ja. Die Fähigkeiten, die ich hier lerne, das kann ich auch selber privat brauchen. Sei es Radwechsel, sei es Service. Für den Lehrberuf muss sicher, äh, darf es nicht schade sein, dreckige Hängs zu bekommen und sicher handwerklich ein geschickt sein. Und das Interesse an Autos hilft da sicher auch mit. Ja.